Hey guys, welcome back to the channel. This is Yasim and it's been a long time मैंने video बनाया नहीं है because I was really busy with my office work और so this time we are going to a place called Varkla which is in Kerala and almost around 700 km from Bangalore and अभी हम लोग निकलेंगे time हुआ है almost around 12:30 am और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ HSR HSR में गाड़ी है एंड एच एस आर से मैं पिकअप करने वाला हूँ असित को एंड uh, मेरे भाई को so I am done with packing time is almost around one one A M और अभी हम लोग सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एच के लिए कैब नीचे है so let's go okay so finally i reached ssr and yes it's are almost around 80 kilometer and somewhere uh, nearby Krishnagiri. Uh, we started at 2:30. uh, we time है around 4 a.m. यहाँ पे हम लोग रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए done almost around 300 kilometer and on the way to Madurai uh, we are filling up diesel here और पीछे हीरो सो रहा है और एक हीरो इधर बैठा है oh, चैट कर रहा है आओ पकड़ ले आओ <laughs> चूल्हे भाई प्रसाद मिलने वाला है 300 किलोमीटर सुबह रात के दो बजे से अकेले ड्राइव कर रहा हूँ सब सो रहे हैं stopped here to take a break see the place around दीवाने हुए हम Okay, so we have done almost around 360 kilometer, na bro? 370 kilometer, na? Huh, almost 370 kilometer, and we are on the way to Madurai. Uh, we have stopped here for a small break. थोड़ा फ्रेश वेश हो जाएंगे ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ time is around ten thirty अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं we have done almost around four fifty kilometre and Madurai हम लोगों ने आई थिंक दस पंद्रह मिनट पहले क्रॉस कर दिया है and after Madurai road you can see um, after Madurai roads are like single lane so thoda average speed kam ho jata hai ये है हमारा बेड है नहीं बे ಏನದ ಫುಲ್ नहीं कुछ जोर लॉक कर ले बारो चाइल्ड लॉक ही तो नहीं वो होता थी तो जे बारू को खुलवा के असे अरे बारू खुल नहीं दरवाजा ही नहीं खुल रहा है हैं कबार ला खुला है वो नहीं नो वो होता थी सोटे यार को तो we have stop here you we have stop here तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए let me show you the restaurant go inside क्या मिलता है देखते हैं see this is the place तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है हाँ। मसाला डोसा सांबर और ये चटनी गरीबों को इडली मांगा था <laughs> डोसा दे दिया है ये लोग भाई तुम्हारे में आलू है हमारे में क्यों नहीं है और कुछ चाहिए भैया हम्म। बस गाड़ी चलाएगा कौन भाई हाँ बैठते हैं इधर रहे भाई कोई नहीं चलाएगा हम्म। सो जाता सो जाते थोड़ा सा हो जाएगा क्या बीच बीच जाना भाई this is the place where we had breakfast एक ऐसे स्टोर है यू कैन बाय कुछ चाहिए तो जय भोले बाबा have taken one more break बहुत सही जगह है ये कि फाइनली हम पहुंच गए हैं वर्कला टाइम इज़ अराउंड पाँच पाँच दस हुआ है and we are here at Varkala